ho, ho! ልጆች አሁን ያለነው Century Mall ላይ ነን። Century Mall የገና በዓላችንን ልናከብር የተለያዩ የመዝናኛ ቦታዎች አሉ፣ ፈቅደውልናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለእናንተ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ሰላም ልጆች እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ልጆች። ዛሬ ትልቅ በዓል አለ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እስከምንጀምረው በቃ ነግቶ በዓላችን እስከምንጀምረው እያልኩ እየጓጓው ነበረ። ነጋ ጀምረነዋል። በጣም ልዩ በዓል አለን አላልኳችሁ? የጌታችንን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ልደት የምናከብርበት ቀን ነው። ታዲያ የትም ቦታ ሳትሄዱ አብራችሁን ይህን ልደት እንድታከብሩ ጋብዛችኋለሁ። የጌታ ልደት ስናከብር በጣም ብዙ የተለያዩ ዝግጅቶች አሉን። ይህን ዝግጅት ታዲያ ሁሉንም በዝርዝር እነግራችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን የምነግራችሁ ነገር አለኝ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ልጆች በመካከላችን አሉ። በጣም ልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይዘው መጥተዋል። ለጌታ ልደት ስጦታ ይዘው መጥተዋል። እንደገና ደግሞ በጣም ትልልቅ ትልልቅ ፕሮግራሞች ደግሞ እኔም አዘጋጅቼላችኋለሁ። ይህ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ በ Presence TV ነው። Presence TV ደግሞ እናንተን ሁልጊዜ ለማዝናናት፣ ለማስደሰት አስተዋይ ልጆች እንድትሆኑ ቁም ነገረኛ እንድትሆኑ በትምህርት ደግሞ ጎበዝ እንድትሆኑ እግዚአብሔርና ወላጆቻችሁን ደግሞ እንድትታዘዙ በጣም ትልልቅ ትልልቅ ዝግጅቶች አዘጋጅቶላችኋል። የትም እንዳትሄዱ፣ አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። sauguita ingas ingas singa, ingas ingas la zela la ልጆች አሁን ደግሞ ፕሮግራሞቻችንን በዝርዝር እነግራችኋለሁ። እንደተለመደው በጣም ትልልቅ ፕሮግራም ተዘጋጅቶላችኋል። የዛሬው ደግሞ በጣም ይለያል። በጣም ምክንያቱም እናንተ ደስ እንዲላችሁ ጌታም ደግሞ ደስ እንዲለው በጣም ለልደቱ በጣም ደስ ደስ የሚል ዝግጅቶች አዘጋጅተናል። በዝርዝር እነግራችኋለሁ። የድራማ ጊዜ ይኖረናል። የጉብኝት ጊዜ ይኖረናል። የኬሮ ጊዜ ይኖረናል። የጥያቄና መልስ ጊዜ ይኖረናል። የቃል ጊዜም ይኖረናል። የጨዋታ ጊዜ ይኖረናል። እንዲሁም በጣም የምትወዱት የፊልም ጊዜ ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል ይሆንላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ቅዱስ ስሜ ሊና ግሩም ይባላል። ከባለፈው ሐሙስ ለታ ጀምሮ በጣም ቤተሰቦቼ ደስ ብላቸው ነበረ፣ እኔም ደስ ብሎኝ ነበረ። ሰላም ልጆች፣ ስሜ ኤድና ገዜ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶልናል። ሉቃስ ሁለት አስራ አንድ መልካም በዓል ናቸው። I'm presenting a song for you. And it's Hasta Ababa, Guitar Tamaskan. Guitar Tamaskan, Tamaskan, Tamaskan. Anak oyan sehal, bicaman, bicaman. Guitar he ya hiwatin. የከፍታዬ ምክንያት መድኃኒት ሆይ ስና ነፍሴ ወደ የጥብስሃ ተስፋ የማደርግ ትመጣለኔ ከነቱና ገር ከውስከ መንፈሴ ኑሮ አይጥመኝም Jesus, eh. Thomas Thomas Thomas Thomas Yesuse Thomas Tamaskan Thomas Tamaskan Tamaskan Tamaskan Tamaskan Tamaskan Lela Ningen Yamitama Yesuse eh, Tamaskan you for listening. Happy Christmas. Bye bye. ሰላም ልጆች፣ ስሜ ትንቢት ይባላል። አሁን ይዤላቸው የመጣሁት ጥቅስ ነው። እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ። ሕፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ እናመሰግናለን። ስለዚህ ቀን ስላደረስከን ተመስገን። እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠን እድል እናመሰግናለን። ይህንን የልደት በዓል እንድናከብር እድሜን፣ ጊዜን ስለጨመርክልን እናመሰግናለን። ተመስገን። ልጆች ይሄ ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከእግዚአብሔር ቃል በጣም ደስ የሚል ታሪክ እነግራችኋለሁ። የሚያጓጓ ታሪክ ነው የምነግራችሁ። በደንብ የሚሰማ ልጅ ሽልማት አለኝ። እሺ ልጆች እናንተም እየሰማችሁ ነው አይደለ? በጣም ደስ የሚል ታሪክ ልነግራችሁ ነው። እውነተኛ ታሪክ ነው። በጣም ደስ ይላል እና የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን ታወጡና አብረን እናነባለን ማለት ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 26ን አነብላችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነብላችኋለሁ። በስድስተኛ ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱ ስም ማርያም ነበረ። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። እርሷም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠች እና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። መልአኩም እንዲህ አላት ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ፣ እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑልም ልጅ ይባላል። ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብም ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል። ለመንግስቱ መጨረሻ የለውም። ማርያምም ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለች። መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑልም ኃይል ይጸልልልሻል። ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ስለዚህ ከአንቺ የሚወለደው ማን ይባላል? ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። ይህን ታሪክ በደንብ አድርጌ ነግራችኋለሁ። ከለታት አንድ ቀን በጣም የሚዋደዱ እጮኛሞች ነበሩ። እጮኛ ታውቃላችሁ? ጓደኛሞች ነበሩ፣ ያልተጋቡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲኖሩ ሲኖሩ ሲኖሩ ሲኖሩ ከዛ እነዚህ እጮኛሞች ማንና ማን ናቸው? ዮሴፍና ማርያም ይባላሉ። ከዛ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው የምነግራችሁ። እሺ ዮሴፍና ማርያም ከዛ እጮኛ እያሉ ሲኖሩ ሲኖሩ ዮሴፍ በጣም የሚያማምር የእንጨት ስራ ሙያ የእጅ ሙያ ያለው ሰው ነው እና ከዛ አንድ ቀን ማርያም ቤት ውስጥ ቁጭ ባለችበት ቤቱ በጣም በሚያምር ብርሃን ተሞላ። ከዛ ድንግጥ አለችና ብርሃኑን ስታየው ጎንበስ አለች። እንዴት አለች? ጎንበስ አለች ደንግጣ። ከዛ በኋላ መልአክ ነበር ለካ። ከዛ መልአኩ ምን አላት? አትፍሪ፣ ጸጋ ይሞላብሽ ወይ ደስ ይበልሽ። ጸጋ ይሞላብሽ ወይ ምን አላት? ደስ ይበልሽ፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። ማንን ነው? ማርያምን። ደስ ይበልሽ፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፣ ጸጋ ይሞላብሽ ነሽ ሲላት በጣም ደነገጠች። ከዛ እንደዚህ ያለችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። ይህ እንደዚህ አይነት ሰላምታ ሰምታ አታውቅም ነበር። ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ መልአኩን በጣም ብርሃን ነው። ቀስ ብላ ስታየው በጣም ብርሃን ነው። ጎንበስ አለች። ግን ምን ብላ አሰበች? እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። ከዛ በኋላ መልአኩ ምን አላት? አትፍሪ አላት። እንደደነገጠች አውቋል አይደለ? አትፍሪ፣ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። መጀመሪያ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ። ስሙንም ማን ትይዋለሽ? ኢየሱስ ትይዋለሽ አላት። ከዛ እሱም የልዑልም ልጅ ይባላል አላት። ልጇን ማለት ነው የምትወልደውን ልጅ እሱም ታላቅ ይባላል የልዑልም ልጅ ይባላል ሲላት በጣም ደስ አላትና ከዛ ምን አለች መሰላችሁ? በጣም ደስ አላትና ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔ እኮ አላገባሁም አለችው፣ መልአኩን ማለት ነው። እኔ አላገባሁም እንዴት ሊሆን ይችላል? እንዴት ልወልድ እችላለሁ? ስትለው መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይጸልልብሻል፣ አልችልም አይደል ያለችው። እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚችል ነገራት። ከዛ በኋላ እሺ ብላ ተቀበለች። መልአኩም ሄደ፣ ደስ አላት። ከዛ በኋላ ስትኖር ስትኖር ስትኖር ሆዷ እየገፋ እየገፋ እየገፋ መጣና እርጉዝ መሆኗን አየና ዮሴፍ ከዛ በጣም ስለሚወዳት እግዚአብሔርንም ስለሚፈራ በስውር ሊተዋት አሰበ። አይ በቃ እጮኝነቱ ይቅርብኝ ብሎ ሊተዋት ሲል ከዛ በኋላ መልአኩ ሌሊት መጣና እንዳትተዋት እንዳትተዋት አብራቱን ሲለው እሺ ብሎ ታዘዘና እስከ መጨረሻው አብራት ሆነ። ሲንከባከባት ሲንከባከባት ሲንከባከባት ሲንከባከባት ከዛ መጨረሻ ላይ የሀገሪቱ መንግስት አዋጅ አወጣ። ምን አይነት አዋጅ አወጣ መሰላችሁ? በጠቅላላ የአገሩ ህዝብ ይቆጠር ብሎ የህዝብ ቆጠራ አዋጅ ወጣ። ዮሴፍና ማርያም ወደ ቤቴሌም ሄዱ። ከዛ በኋላ ወደ ቤቴሌም ሄደው ህዝብ ቆጠራ ለመመዝገብ ማለት ነው 51፣ 52፣ 53 እየተባለ ህዝብ ሲቆጠር ልክ ሊመዘገብ ዮሴፍ ሲመጣ ማርያም ምጧ መጣባት። ምጥ ደግሞ ሰምታችኋል አይደል? ከባድ እንደሆነ የሰማ እስቲ ያልሰማ ደግሞ ሊወለድ ሲል ልጅ በጣም እናትየው ያማታል። ከዛ ምጧ መጣባት ልጁ ሊወጣ ሲል ብላ በቃ ማርያም ልክ ልታምጥ ልታምጥ ስትል ዮሴፍ ደነገጠና ቶሎ ብሎ የእንግዳ ማረፊያ ጋር ይዟት ሄደ። ከዛ እንግዳ ማረፊያ ጋር እንድትወልድ ሲገቡ የእንግዳ ማረፊያ ቦታ የለንም አሏቸው። አያሳዝኑም? የእንግዳ ማረፊያ ሙሉ ነው፣ ምንም ቦታ የለም። ስለዚህ ምንም ማድረግ አንችልም ሲሏቸው በጣም ምጧ ስለመጣባት በጎች የሚተኙበት ውስጥ በረት ውስጥ እሱ ውስጥ ገባችና ግርግም በጎች የሚተኙበት ሳር የሚበሉበት ውስጥ እዛ ጋር ወለደችው። ማንም ኢየሱስን። ከዛ በኋላ እዛው በጨርቅ ጥቅልል አርጋ አስተኛችሁ። ከዛ ልክ ልጁ ህፃኑ ሲያለቅስ በቃ ልጁን ስታዩ በጣም ያምራል፣ ደስ የሚል ልጅ ነው። ከዛ ሟ አርጋ ሳመችውና እንዳይበርደው ጥቅልል አርጋ የበጎች በረት ውስጥ ስለሆነ በጣም አይሞቅም አይደለ? ሆስፒታል አይደለም፣ ሳሎን አይደለም፣ መኝታ ቤት አይደለም፣ ብርድ ያለበት በጎች የሚያድሩበት እዛ ውስጥ ጥቅልል አርጋ አስተኛችሁ። ልጆች እናንተም እየሰማችሁ ነው አይደለ? ልጁ እንደተኛ ነው። ከዛ ወደ ማታ አካባቢ ጨለም እንዳለ ጥቅልል አርጋ አስተኛችሁ። አሁን ኢየሱስ ተኝቷል፣ ህፃኑ ተኝቷል። መረበሽ የለም። አሁን ልጆች እናንተ ህፃኑ ተኝቷል አንረብሸውም። እሺ፣ ልክ ህፃኑ እንደተኛ በዛ ሀገር ላይ አሁን ልጁ ተኝቷል አይደለ? ልክ በዛ ሀገር ላይ የሚኖሩ እረኞች ነበሩ። በዛው በጨለማው ልጁ እንደተኛ ህፃኑ እንደተኛ በዛው በጨለማው በምሽት ላይ በጎቻቸውን የሚጠብቁ እረኞች ነበሩ። ከዛ ማታ ላይ ነው የሚጠብቁት። ማታ ላይ እየጠበቁ አውሬ እንዳይበላባቸው እየጠበቁ ሳለ ልክ ያሉበት ቦታ ላይ ልክ ብርሃን ሲወርድ ደነገጡ። ጨለማ አይደለ? ብርሃን ሲወርድ ድንግጥ ሲሉ የምስራች የምስራች የምስራች ሲላቸው ቀና ሲላቸው ቀና ብለው ሲያዩት መድኃኒት ተወልዶላችኋል ደስ ይበላችሁ ሲላቸው በጣም ደስ አላቸውና ቤተልሔም ከተማ እንደተወለደ እዛው እንደተወለደ ነገራቸው። ከዛ እረኞቹ በጣም ደስ አላቸው። እረኞቹ ዲዲዲዲዲ እያሉ እየተሯሯጡ የተወለደበት ቦታ እየተሯሯጡ ሄዱና በሌሊት ሄደው እግዚአብሔርን ባርከው ሕፃኑን አይተውት እግዚአብሔርን አመስግነው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ከእንደገና ደግሞ በሌላ ሀገር የሚኖሩ በምስራቅ በሩቅ ምስራቅ ደግሞ የሚኖሩ ጠቢባን ነበሩ። እነዚህ ጠቢባን ደግሞ በጣም ተመራማሪዎች ናቸው። በጣም ስለ ኮከብ ያጠናሉ። ኮከብ ታውቃላችሁ? እስቲ ኮከብ የሚያውቅ ኮከብ ተመራማሪዎች ነበሩና እነዚህ ኮከብ ተመራማሪዎች ጠቢባን ናቸው። ስለ ኮከብ ሲመራመሩ፣ ኮከብ ሲያጠኑ ንጉስ እንደተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተወለደ እግዚአብሔር ነገራቸው። ከዛ በኋላ ይሄንን ህፃንማ ማየት አለብን፣ ስጦታ ይዘን ማየት አለብን ብለው ከሩቅ አገር ከሩቅ ምስራቅ አገር ወደ ቤተልሔም መጡ። ሲመጡ ግን ባዶ እጃቸውን አይደለም የመጡት። በጣም ብዙ ስጦታ ይዘው ወርቅ ይዘው ከርቤ ይዘው እጣን ይዘው ሽቶ ይዘው እንቁ ይዘው በጣም የሚያንጸባርቅ ውድ ውድ ስጦታዎች ለጌታ ይዘውለት ወደ ቤተልሔም መጡ። እንዴት እንደመጡ ታውቃላችሁ? በጣም ከሩቅ ስለሆነ ቦታውን አያውቁትም። ማን እየመራቸው መጣ መሰላችሁ? ከላይ ኮከቧ በጣም ታንጸባርቃለች። እንደዚህ እዋት እስቲ ቀና ብላችሁ በጣም ነው የምታበራው ኮከቧ። እሷ ኮከብ እየመራቻቸው እየመራቻቸው እየመራቻቸው በዚህ ስትታጠፍ ኮከቧ በዚህ ሲታጠፉ፣ ወደዚህ ስትሄድ ኮከቧ ወደዚህ ሲሄዱ፣ ኮከቧ ወደ ሄደችበት ቦታ ሲሄዱ ሲሄዱ ልክ ኢየሱስ የተወለደበት በረት ጋር ሲደርስ ኮከቧ ቆመች። ልክ ስትቆም የህፃን ልጅ ድምፅ ሰሙ። ከዛ የሮጡ ገብተው ሰገዱለት። ከዛ ስጦታቸውን ወርቅ ነው የኔ ስጦታ እያሉ ወርቅ ሰጡ። ከዛ ከርቤ የያዘ ደግሞ ከርቤ ነው የኔ ስጦታ እያለ ደግሞ ከርቤ ሰጥ ሁሉም በቃ ሁሉም የየራሱን የየራሱን እየዘመሩለት ለህፃኑ ለተወለደው እየዘመሩለት ሰጡት። ከዛ በኋላ ምን አረጉለት? ሰገዱለት። ምን አረጉለት? ሰገዱለት። እስቲ ምን አደረጉለት? ሰገዱለት። ሰገዱለት። ለማ ለኢየሱስ ሰገዱለት። ምክንያቱም በጣም ይጠብቁት ነበር። የዓለም ሁሉ አዳኝ ስለሆነ ለህዝብ ሁሉ ስለሆነ የተወለደው ለእናንተም ልጆች ለእናንተም ስለሆነ ለእናንተም ለእኔም ለሁላችን ስለሆነ የተወለደው በጣም ደስ አላቸውና ዘመሩለት። ታሪኬን ወደዳችሁት? እናንተስ ወደዳችሁት? ወደዳችሁት? እሺ ልጆች ልጆች እናንተስ ወደዳችሁት? እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ለጌታ የተለያየ ስጦታ ይዘንለት መተናል። ለልደቱ እናንተስ ልጆች ምን አዘጋጅታችኋል? ለተወለደው ህፃን በጣም የተለየ ስጦታ አዘጋጅቼለታለሁ። እዚህ ጋር የምታያቸውም ቆንጆ ቆንጆ ልጆች በጣም የተለያየ ስጦታ ለጌታ ልደት ይዘውለት መጥተዋል። እስቲ ምን ምን ይዘው እንደመጡ እንጠይቃቸዋለን። ምን ይዘህለት መጥተሃል? መዝሙር። ምን ይዘህለት መጥተሃል? ግጥም ምን ይዘሽለት መጥሻል? ግጥም፣ ግጥም፣ ኤክስ፣ ጥቅስ፣ ድራማ፣ ጸሎት፣ መዝሙር። ልጆች፣ ሌሎች ሌሎች ብዙ ፕሮግራሞች አሉን። የትም እንዳትሄዱ። አሁን የቃል ጊዜ ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ሌላ ደስ የሚል ፕሮግራም አለን። ወደዛ እንሄዳለን። መልካም ይድረኝ የሚያሳጣኝም የለም። በረፍቱ አዘን ይመራኛል፣ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል። ነፍሴ መለሳ ስለ ስም መንገድ መራ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን በሄድ ክፉን አልፈራምና በፊቴን ገበታን አዘጋጀህልኝ። በጠላቶች ፊት ራሴን በዘይት ቀባ፣ ጽዋይም የተረፈ ነው። መዝሙረ 23 ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ሰባት ሰላም ልጆች እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከ Presence of God International ቤተክርስቲያን ነው። ዜና እናሰማለን። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና። ከሰባት መቶ ዓመታት በፊት ትንቢት የተነገረለት ንጉስ የከሰረው ንጉስ እውነተኛው ንጉስ ህፃኑ ጆሹዋ እና በቤተ ክርስቲያን ድጋፍ የሚደረግላቸው ልጆች ደስታቸውን ገለጹ የሚሉት ናቸው። ዝርዝር ዜናውን የአብስራ ሙሉዓለም ታቀርብልናለች። ዝርዝር ዜናውን እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ። ትንቢት የተነገረለት ንጉስ የሰው ልጅ ክፋት በምድር ላይ እጅግ በበዛበት የሰው ልጆች እግዚአብሔርን መፍራት መታዘዝ ባቆሙበት ጊዜ ለኃጢአታቸው ስርየት የበግ ጠቦት ማቅረብ እንኳን በከበደበት ጊዜ ነቢዩ በነቢዩ ኢሳያስ አማካኝነት ከእግዚአብሔር የምስራች አበሰረ። ስለዚህም ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች በማለት መቅረቡን ከታመነው ምንጭ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ተናገረ። በተጨማሪም በጨለማ ለሄዱ ህዝቦች ብርሃን፣ በሞት ጥላ ሀገርም ለኖሩ ብርሃን እንደሚወጣላቸው ይህ የምስራች አብሳሪው ኢሳያስ የተባለው ነቢይ የመጽሐፍ ቅዱስን መመሪያ በማድረግ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር ስድስት ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትን በጫንቃ ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ ብዙ ዓመታት በፊት የተናገረው ዛሬ ለእኛ እውን መሆኑን ኢየሱስ ሲወለድ የነበሩ እማኞች ገለጹ። የከሰረው ንጉሥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም እንደሚወለድ የሰማ ታዋቂው ንጉሥ ሄሮድስ በዘመኑ ከባድና አስደንጋጭ መርዶ የሆነበት ከብዙ ዓመት በፊት የተተነበየው ትንቢት መፈጸሚያ የሆነበት ወቅት እንደነበር በወቅቱ የነበሩ እማኞች ሲገልጹ፣ ንጉሥ ሄሮድስ ሰባ ሰገሎች የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው? ኮከቡን ከምስራቅ አይተን ልንሰግድለት መተናል ብለው ወደ ቤተ መንግስቱ ሲሄዱ ንጉሥ ሄሮድስ ይህንን በመስማት የተወለደውን የአይሁድ ንጉሥ ለመግደል ከተወለዱ ከሁለት ዓመት በታች የሆኑትን ህጻናት ለመግደል አዋጅ በማውጣት ንጉስ ከኔ በቀር ያለው ሄሮድስ ህጻናትን በማስገደል ኢየሱስ ክርስቶስን የዓለም ሁሉ አዳኝ የሆነውን ለመግደል ቢያቅድም ኢየሱስ ክርስቶስን ሳይገድል ራሱ የከሰረ ንጉስ መሆኑን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር ከ1 እስከ 19 በሰፊው ዘገበ። እውነተኛው ንጉስ ከብዙ ዓመት በፊት በትንቢት የተነገረው ከድንግል ማርያም በመንፈስ ቅዱስ ተጸንሶ ለዓለም ሕዝብ ሁሉ መዳን ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለሰው ልጆች ሊከፍሉት የማይችሉትን እዳ ተሸክመው ለመጡ ሁሉ ከእዳ ነፃ የሚደረግ ብር፣ ወርቅ የማይጠይቅ እንዲሁም በነፃ የሰው ልጆችን ነፃነት ያወጀ እውነተኛ ንጉሥ በዓለም ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መሆኑን ገናናውና ታዋቂው ዝነኛው መጽሐፍ ቅዱስ ገለጠ። ህፃኑ ጆሹዋ የአይን እማኞች እንደገለጹት አቶ አልልኝና ወይዘሮ ገሊላ ትዳር ከመሰረቱ ስድስት ዓመት ቢሆናቸውም እነኚህ ባልና ሚስት በእነዚህ ዓመታት የጸሎት ርዕሳቸው ቢሆንም ሊወልዱ ባለመቻላቸው የእግዚአብሔር ቀን ደርሶ በቤተሰብ በዶክተሮች በታዋቂ ሰዎች በገንዘብ ሳይሆን እግዚአብሔር ልጅን ለመባረክ ከቤታቸው ገባ። በወቅቱ የነበሩ እንዲሁም በካሜራ ፕሮግራሙን ሊገልጹ የነበሩ ባስቀሩት ማስረጃ መሰረት በሀዋሳ Presence of God International ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር በተቀበሉት መልእክት ነቢይ ሱራፌል ደምሴ በወቅቱ ባደረጉት ጸሎት ወይዘሮ ገሊላና አቶ አለልኝ የልጅ ስጦታን እንዲያገኙ በመጣው መልእክት መሰረት ጋብቻ በመሰረቱ በሰባት ዓመታቸው ጆሹዋ የተባለ ልጅ ማግኘታቸውን የጆሹዋ ወላጆች አቶ አለልኝና ወይዘሮ ገሊላ መስክረዋል። በዚህም ሁሉ ድንቅ ስራውን ያጎነበሰን ቀና የሚያደርግ ተስፋ የቆረጠን ተስፋ የሚሞላ እግዚአብሔር ማመስገናቸውን ሪፖርተራችን የፕሬዘንስ ኦፍ ጋር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ዘጋቢ ገለጹ። ለኢየሱስ ምስጋና Bye. ክርስቲያን ማለትም በ Presence of God ድጋፍ የሚደረግላቸው ልጆች ደስታቸውን ገለጹ። ከዚህ ቀደም የእግዚአብሔር ሰው ነቢዩ ሱራፌል ደምሴ በአዋሳ ከተማ ከመንገድ ያነሳቸው ልጆች የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል በተመለከተ ደስታቸውን ገለጹ። የበፊት ህይወታቸውን ሲያስታውሱ ገና በልጅነታቸው በተለያየ የሱስ እስራት ውስጥ እንደነበሩ፣ ነገር ግን አሁን በቤተ ክርስቲያኒቱ በኩል በሚደረገው ድጋፍ ከሱስ እስራት ተላቀው ትምህርታቸውን በመማር ላይ መሆናቸውን ገለጹ። ይህንን ዜና ያቀረብንላችሁ እኔ አብስራ ሙሉ አለምና እንዲሁም እኔ በጸሎት ሙሉ አለምነን መልካም ልጆች የመዝሙር ጊዜ ይኖረናል። የጌታን ልደት ምክንያት በማድረግ በፕሬዘንስ የልጆች ጊዜ የተዘመረ መዝሙር አለ። ወደዛ እንሄዳለን። ልጆች መዝሙሩ እንዴት ነበረ? ወደዳችሁት አይደለ? እኔ በጣም ወድጄዋለሁኝ። ሌላም ብዙ ብዙ ብዙ መዝሙሮች አሉን፣ እንዘምርላችኋለን። ከኛ ጋር ቆዩ። መልካም በዓል ይሆንላችሁ። ልንጸልይ ነው። በኢየሱስም እኛም ባርከን፣ እኛ ያንተ ልጆችንን ባርከን፣ ደምን ቀባን፣ ያንተ ልጆችንን ነን፣ ከአንተ ጋር ነው ያለነው፣ ባርከን፣ ሁሉ ነገር ከአንተ ጋር ሆንልን ኢየሱስ ባርከን፣ እንወዳለን ባርከን፣ አንተ እንወዳለን። ወፍራሙን ቅባት አፍስብን፣ ዛይትን አፍስብን፣ ቅባትን አፍስብን። ከአንተ ጋር ያለነው የፈል ይሳካልን። ሁሉ ነገር ቀባን እስከ ጥፍራችን እስከ እግራችን እስከ ጭንቅላታችን ደም ቀባን። በየስም አሜን። አሁን ደግሞ ገበያ እንገኛለን። ከልጆቹ ጋር እየተዝናና እንገኛለን። እንደገናም ደግሞ ቸኮሌት የሚያስፈልጉንን ነገሮች ደግሞ የምንገዛበት ሰዓት ነው። ተከተሉን። ደግሞ የጥያቄና መልስ ጊዜ ነው። ቅድም ነግራችሁ የለ አሁን ደግሞ ጊዜው የጥያቄና መልስ ጊዜ ነው። እዚሁ የምንገዛውን ነገር ገዛዝተናል፣ ጣፋጭ ነገሮች ገዛዝተናል። ለጌታ ልደት ደስ ስላለን በቃ ሁሉንም የምንፈልገውን ነገር ሁሉ የጌታ ልደት ልናከብር የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ገዛዝተናል። አሁን ደግሞ የጥያቄና መልስ ጊዜ ነው። ጥያቄና መልስ ሁሉንም እጠይቃለሁ። ሁሉም የየራሳቸውን የሚሉትን ነገር እንሰማለን። ልጆች ጥያቄውንም ለእናንተ ጠይቃለሁ። በየቤታችሁ አጠገባችሁ ላሉት ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው። አሜንዬ በመጀመሪያ እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰ። አሜንዬ ኢየሱስ ላንተ ማን ነው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ሱራፌልዬ፣ ኢየሱስ ላንተ ማን ነው? ክብር ነው። ጻድቅ ነው። ጸጋ ነው። ማስተርኪ ነው። ኢየሱስ ላንተ ማን ነው? ኪሩቤልዬ፣ ታላቅ ታላቅ ነው። ወንጌልዬ፣ ኢየሱስ ላንቺ ማን ነው? ኃይል ነው። ኃይል ነው። እሺ ኢየሱስ ላንቺ ማን ነው? ኢየሱስ የኔ መድኃኒት ነው። ኢየሱስ ላንቺ ማን ነው? ስለኛ የሞተ ነው። ስለኛ የሞተ ነው። ኢየሱስ ላንቺ ማን ነው? ይድናዬ ጸጋ ነው። ጸጋ ነው። ስጦታ ነው። ስጦታ ነው። የዓለም መድኃኒት ነው። የእግዚአብሔር በግ ነው። ትንሣኤ ነው። ሙሽራ ነው። የዓለም መድኃኒት ነው። የዓለም መድኃኒት ነው። ጎበዝ ልጆች፣ በጣም ደስ ይላል ያላችሁት ሁሉ ስለ ኢየሱስ የተናገራችሁት ሁሉ በጣም ወድጄዋለሁ። ሙሉ ቀፋችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ስሜ ሊዲያ ሉል ሰገድ ይባላል። አሁንም ማቀርብላችሁ ግጥም ነው። የግጥሜ ርዕስ ኢየሱስ ተወልዷል። በደማቁ ምሽት ኮከብ እየመራ ሶስቱ ጠቢባኖች ከምስራቅ ሲጣራ አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ከተማ በግርግም ተኝቶ ንጉሱ ባይሰማ የከብቶቹ ትንፋሽ፣ የበጎቹ ጩኸት፣ የፍየል ጫጫታ፣ የበረቱ ሙቀት አንድም ባይገባው ያለበት ሁኔታ በእናቱ እቅፍ የዓለሙ ጌታ የተወለደበት ቢጠፋ መኝታ ጉዞውን ቀጥሏል ኮከብ እየመራ ሰባ ሰገል ይዞ ወደፊት ሲመራ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች። የዓለም መድኃኒት በሷ ትገኛለች። የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ተወልዷል። ስጦታ ልንሰጠው ልንሰግድ ይገባናል። እጅ መሻ እጣን ወርቅን ከከርቤ ጋር አንድ ላይ ብንይዝም ለዓለሙ ንጉሥ ፈጽሞ አይመጥንም። ቢሆንም ቢሆንም ኢየሱስ ተወልዷል፣ ትንቢት ተፈጽሟል። እኛን ከፍ ሊያደርግ እሱ ዝቅ ብሏል። እኛን ከፍ ሊያደርግ እሱ ዝቅ ብሏል። እንኳን አደረሳችሁ። ድንቅ ነው የኔ ስጦታ ስጋ ለለበሰው ጌታ ተወለደ ተወለደ ተወለደ ተወለደ ተወለደ ወርቅ ነው የኔ ስጦታ ስጋ ለለበሰው ጌታ ይንገስ ይንገስ ይንገስ ይንገስ ይንገስ ለዘላለም ከርቤ ነው የኔ ስጦታ ስጋ ለለበሰው ጌታ ይንገስ ይንገስ ይንገስ ይንገስ ለዘላለም ሽቶ ነው የኔ ስጦታ ስጋ ለለበሰው ጌታ Ingas, singa, singa, singa, ingas لازال علام This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I'll be taught the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I'll never be the same. In Jesus' name, amen. Jesus goita iu. Jesus na haki goita iu. ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምሳ እዩ። ንድኻታት ወንጌል ክምስክር ኣነ ካብ እግዚኣብሔር ተወሊደ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ተወሊደ ብክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ እየ ብክርስቶስ ጽድቂ ወድሰየ እየ ስለዚ ናተየ ህይወት ናተየ ናብራ ናተየ ዕድመ ናተየ ኣገልግሎት ናተየ ትምህርቲ ናተየ ስራሕ ናተየ ዝኾነ ነገር ኩሉ እንዳደመቐ እንዳበዝሐ እንዳሰፍሐ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ሰብ ዝብለኒ ኣይኹንኩን ኩነታተይ እውን ዝብለኒ ኣይኹንኩን ሰይጣን ዝብለኒ ኣይኹንኩን ኣነ ግና ናይ ኣምላኽ ቃል ከም ዝበለኒ እየ ኣሎኪ ዝበለኒ ኩሉ ኣሎኒ ኢኺ ዝበለኒ ኩሉ እየ ትኽእልዮ ኢኺ ዝበለኒ ኩሉ ክእሎ እየ ትወርስዮ ኢኺ ዝበለኒ ኩሉ ክወርሶ እየ እዚ ዓለም ሕማም ሰይጣንን ድኽነትን ኣብ ቅድመይ ሓይሊ የብሉን ብዘፍቅረኒ ብክርስቶስ ካብ ሰዓተይ ኩሉ ይበልጥ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክሕይልን ክበርትዕን እየ ንሱ ኣብ ብርሃን ከም ዘለዋ እኔ ድማ በብርሃን ክመላለስ እየ ስጋይ ከዓ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕደሪ ስለ ዝኾነ ስጋይ ንዝኾነ ነገር ኣይግዝኦን እየ ናተይ መንገዲ ከም ንንስሪ ንላዕሊ እዩ ስለዚ ርእሲ እምበር ጭራ ኣይኮንኩን ሰማያዊ እምበር ምድራዊ ኣይኮንኩን ናይ ጥበብ መንፈስ ናይ ምስትዓል መንፈስ ናይ በረኸት መንፈስ ናይ እግዚኣብሔር መፍራሕ መንፈስ ኣብ ውሽጠይ ኣሎ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዝተንሥኦ መንፈስ ንሱ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ኣብ ውሽጠይ ኣሎ እግዚኣብሔር ጎሳይ እዩ ዝገበለኒ የብለይን እምሮ መሸኻ የውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማ ይመርሓኒ ኣመንኩ እሞ ተዛረኩ ከም ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣነ ድማ በብእምነት ዘረባልኹ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ልጆች አሁን የምንገኘው ነሚያ ኦቲዝም ማዕከል ነው። አብረን እንገባለን፣ እንጎበኛቸዋለን። የጉብኝት ጊዜ አለ ብዬ ቅድም አልነገርኳችሁ። ስለዚህ አብረን እንገባለን፣ እንጎበኛቸዋለን። ተከተሉኝ። ድንቅ ነው የኔ ስጦታ ስጋን ጌታ ስጦታ ስጋ ለለበሰው ጌታ ይንገስ ይንገስ ይንገስ ይንገስ ይንገስ ለዘላለም። ሰላም ልጆች እንዴት ነበር? የነበረን ጊዜ ጥሩ ነበር አይደለ? አሁን ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነህሚያ ኦቲዝም ማዕከል ነን ያለነው። የነህሚያ ኦቲዝም ማዕከል ባለራእይ መስራች በመካከላችን አለች። ስሟን እንተዋወቃታለን። እንደገና ደግሞ የምሰራቸው ብዙ ብዙ ስራዎች አሉ፣ እሱን ትነግረናለች። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ልጆች፣ የትም እንዳትሄዱ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን አደረሰሽ ራይልዬ። ስምሽን ትነግሪናለሽ። እንደገናም ደግሞ ሌላ ብዙ ብዙ የምንጠይቅሽ ጥያቄ አለ። እሱን ሁሉ ትነግሪናለሽ። እንኳን አደረሰሽ፣ እንኳን አደረሳችሁ። ፕሬዘንስ የልጆች ጊዜ ደስ ብሎኛል እዚህ በመምጣታችሁ። ዛሬ ደግሞ ከኛ ጋር በዓልን እናከብራለን። በደንብ ሳትሰለችሁ በደንብ ቁጭ ብላችሁ ይሄን ፕሮግራም ተከታተሉ። አስተማሪና አዝናኝ ነው። ብዙ ነገር በራሳችሁ እግዚአብሔር የምታመሰግኑበት ነገር ይኖራል። ከራሳችሁ ደግሞ ወጥታችሁ ሌላውን የምታግዙበት፣ የምትረዱበት፣ ልዩ ፍቅር የምትሰጡበት ጊዜ ይሆናል። እሺ ራሂልዬ ልጆችሽን አይተናቸዋል። በጣም ደስ ይላሉ። ደግሞ ብዙ ናቸው እንዴት ወደዚህ ስራ ልትገቢ ቻልሽ? እንደገና ደግሞ እነዚህ ልጆች ብዙ ጊዜ ትሬት ለማድረግ በጣም ይከብዳል እና እንዴት ጀመርሽ? እሱን ትነግሪናለሽ። ሌላ ደግሞ ኦቲዝም ማለት ምን ማለት ነው? እሱንም ትነግሪናለሽ። እሺ እንግዲህ ያው ወደዚህ ነገር ልገባ የቻልኩት የሶስቱ ልጆች እናት ነኝ። ሁለተኛ ልጄ ኦቲዝም አለበት። በዛ የተነሳ ነው ያው ኦቲዝም ማለት ብዙ ህጻናት እንዲያውቁት የምፈልገው የአይምሮ እክል ነው። እና ልክ እንደ ጨጓራ እንደሚታመመው ጉበት፣ የተለያየ ራስ ምታት፣ ቶንሲል እንደሚያመን ሁሉ ይሄ ደግሞ የአይምሮ ህመም ነው። ከዛ ይህንን የአይምሮ ህመም ደግሞ ብዙ ፍቅር ከሰጠን፣ ብዙ ጊዜ ከሰጠን፣ ብዙ ከጸለይ የሚለወጥ የሚሻሻል ህመም ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን የአይምሮ ኦቲዝምንና የአይምሮ ህመምን ማወቅ አለብን በዚህ እድሜ። አሁን ነህሚያ ኦቲዝም ሴንተር ከተከፈተ ስምንት ዓመት ከስድስት ወር አካባቢ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ልጆችን ረድተናል፣ አግዘናል። አሁን በዚህ ሰዓት ያሉት ስልሳ ተማሪዎች አሉ እዚህ ግቢ ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት ተሻሽለው ለውጥ አምጥተው እንደ ሌላው ህጻናት ደግሞ ናቸው ከ15 በላይ ህጻናቶችን አሉ። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር አለማግለል፣ እነዚህም የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። እኛ ይህንን መልክ እንደያዝን ጸጉራችንን አስተካክሎ የፈጠረ የለም፣ ቁመቱን የፈጠረ የለም፣ በራሱ የመጣ ማንም ሰው የለም፣ እናት አባት የመረጠም ሰው የለም። ልክ እንደዛ እነዚህም ልጆች ፈልገውት የመጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ ብዙ ፍቅር መስጠት አለ አለብን፣ ማጫወት አለብን። አብረናቸው መሆን የሚተላለፍ ነገር አይደለም። ከኛ የሚጠበቀው እነሱን መርዳት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ነህሚያ ውስጥ ያሉት ልጆች እድለኛ ናቸው። ለምን ትምህርት ቤት አግኝተው የመሰልጠን የመሻሻል እድል አግኝተዋል። በየቤቱ ግን በር የተዘጋባቸው በጣም ብዙ ህጻናቶች አሉ። አሁን ይሄንን ፕሮግራም ስናደርግ ራሱ ቁጭ ብሎ የሚመለከቱ የአካል ጉዳት አለ፣ የተለያየ አይነት ከምናስበው በላይ ብዙ ህጻናት አለ። እነሱንም ያማከለ ነው ይሄን ፕሮግራም ሲተላለፍ የሚያዩት። ስለዚህ እዛ ላይ ሁሉም ሰው ፍቅር መስጠት ነው። አሁን ይሄ የህጻናት ፕሮግራም እንደመሆኑ ልጆች ማግለል የለባችሁም፣ መረበሽ የለባችሁም። እንደዚህ አይነት ልጅ ሲመጣ ፍቅር መስጠት አለባችሁ። በተለይ እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ። እግዚአብሔር አንድያ ልጁን የሰጠው ለሁላችንም ነው። ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን ነገር እነዚህም ልጆች እግዚአብሔር ለእኛ ምህረት እንዳረገ ፍቅር እንዳረገ እኛ ደግሞ ለእነዚህ ሰዎች ደግሞ መራራትና ፍቅር መስጠት አለብን። እሺ ራሂልዬ እናመሰግናለን። ሌላው ምጠይቅሽ ቅድም ስትናገሪ በጣም ደስ አለኝ። እዚህ ማዕከል ላይ በጣም ይረዱና ፍቅር በጣም ትሰጧቸዋላችሁ። ትምህርት አይቻለሁ። በተለያየ የመጫወቻ መሳሪያዎች ሲጫወቱ እውቀት የሚሰጡ ብዙ ነገሮች አይቻለሁ። እዚህ እሱ እሱ አይምሯቸው እንደሚለውጠው ወደ ተሻለ ነገር እንደሚገቡ ነግረሽናል። በጣም ደስ ያለኝ ነገር ከዚህ ተሻሽለው ሄዱና ወደ normal ትምህርት ቤት እንደሚገቡ ነግረሽኛል። እነዛ normal ትምህርት ቤት የገቡ ልጆች ሙሉ ለሙሉ ጤነኛ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። ሌላው ቅድም ለልጆች ስትመክሪ ነበረ እንደዚህ አይነት ልጆች የአካል ጉዳት ያለባቸው ወይም ደግሞ በዚህ ህመም የተጠቁ ልጆችን ልጆቹ ሲያዩ ፊታቸው ወይም መልካቸው ለወጥ ስለሚል ሲያዩ መሳቅ የለባቸውም አደለ? ሰማችሁ አይደል? ልጆች መሳቅ የለባቸውም። አያችሁት አያችሁት ማለት የለባችሁም አይደለ? ጎበዝ ልጆች ናችሁ እናንተ። ስለዚህ ራሂልዬ እንደመከረችን መሳቅ የለብንም። ልጆቹ ላይ ማሾፍ የለብንም። ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ለልጆቹ ፍቅር መስጠት አለብን ብላለች። እንደገና እንክብካቤ ማድረግ አለብን። እንደሱ ስናደርጋቸው እየተለወጡ እየተለወጡ እየተለወጡ ጤነኛ ልጆች ይሆናሉ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ራሂልዬ ሌላውን ምጠይቅሽ ስታስተምሪ ብቻሽን አይደለም፣ ብዙ የሚረዱሽ ልጆች አሉ አይደለ? እንዴት አርገሽ ነው አስተማሪዎችን ታሰለጥኝው? ልጆቹን እንዲንከባከቡ ፍቅር እንዲሰጧቸው እንዴት አርገሽ ነው ያሰለጠንሻቸው? ምክንያቱም እዚህ አንቺ ትምህርት ቤት ወይ ሌላ ትምህርት ቤት ያልገቡ ቤት ውስጥ በእንደዚህ አይነት ህመም የተጎዱ ቁጭ ያሉ ልጆች አሉ አይደል? እነሱን ልጆች ወላጅ እንዴት ነው መንከባከብ የሚችለው? እስቲ ትነግሪያቸዋለሽ ለወላጆች? እሺ እንግዲህ አሁን የመጀመሪያው ነገር ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት ነገር ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ለምሳሌ እኔ ሁልጊዜ የምለው ነገር አለ። አሁን ለእኔ እግዚአብሔር ማይገባ ስጦታ አይሰጥም። ስለዚህ ለእኔም የተሰጠኝ ልጅ እኔ እንዴት መርዳት እንዳለብኝ ማገዝ እንዳለብኝ እግዚአብሔር አብሮ ጸጋ ይሰጣል። ስለዚህ ለምን ለእኔ ይሄ ሊተሰጠ አንልም። ደግሞ የባሳ የተለያየ አይነት አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠንን ልጆች አመስግነን መቀበል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በምስጋና ድል ይገኛል ይላል አይደል? ማሸነፍ አለ፣ ጥሶ መውጣት አለ። እዚህ ላይ ለልጆች አሁን መናገር የምፈልገው አንድ ታሪክ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዳንኤል አንበሳ ጉድጓዱ ሲጣል ከአንበሶቹ ጋር አደረ ይላል አይደለም። ዳንኤልን እግዚአብሔር እኮ አንበሳውን መግዳል ይችል ነበረ አደል? ግን ከአንበሶቹ ጋር ነው ያሳደረው። ልክ እንደዛ አንዳንድ ነገር ደግሞ ላይፋችን ላይ ከዛ ጋር እግዚአብሔር ያስገዛልናል። አንበሳን ማስገዛት የቻለ እግዚአብሔር ለእኛ አውቲዝምንም፣ ሴረብላን ፓልሲ ብዙ የተለያየ አይነት የአይምሮ ህመም አለ፣ የአካል ጉዳት አለ፣ የተለያየ ነገር አለ። እኛ ግን በዛ ውስጥ ጠንካራ እግዚአብሔርን ብቻ አይናችን የሚያይ ጎበዝ፣ በእግዚአብሔር ቃል ያደግን ልጆች እምነት የሚባለውን ነገር በቃ እግዚአብሔር ይሄንን ይረዳናል እያለን ሁልጊዜ እኛ እምነትን ለጫማና ለልብስ ለከረሜላ ብቻ ሳይሆን ያለፈ ነገር እግዚአብሔር ጋር መጠበቅ መቻል አለብን። ስለዚህ ወላጆችም እንደዚህ አይነት ልጆች ሲሰጥ እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ በስራ አይሳሳትም። እኔ ኖኒን ለእኔ ልጄ አድርጎ ሲያመጣ እግዚአብሔር አላማ አለው። ይችን ቀን ያውቃታል፣ እኛንን ማናቀው። ስለዚህ ህጻናትን ብንሆን እግዚአብሔር በውስጣችን የሚያሳድገው ነገር አለ፣ የሚለውጠን ነገር አለ። ለትልቅ ነገር የሚያበቃው እኔ አሁን በልጅነቴ የምነግራችሁ ነገር በጣም ትምህርት ቤት ውስጥ fundraise አረጋለሁ፣ በጣም ድራማ ሰራለሁ፣ በጣም ሰው ረዳ ነበር። በ church የሚሆን በትምህርት ቤት የሚሆን የምታወቅበት ሰው በመርዳት በማገዝ ነበረ ከልጅነት ጀምሮ። እግዚአብሔር ያለኝን ነገር አይቶ ነው። አሁን ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ትልቅ ድርጅት ከፍቼ ስልሳ ህጻናትን እንድረዳ ወደ አርባ ሶስት ሰራተኛ አለን። ግን ምክንያቱ ምንድነው? በልጅነት የተነሳሁበትን የልቤን የውስጥ መሻቴን አይቶ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ውስጣችን ያለው ሞቲቫችንን ማስተካከል አለብን። እሺ ራይልዬ፣ እናመሰግናለን። ጥሩ ትምህርት አግኝተናል። በእኔ በኩል ያለውን ጥያቄ ጨርሻለሁ። መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ እድሉ ልስጥሽ። ልጆች እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ በያላችሁበት ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ህጻናቶች በሙሉ በቃ ስለዚህ አሁን ስለ ኦቲዝም የተወሰነ ነገር አውቃችኋል ብዬ አስባለሁ። መታችሁ ደግሞ ከኛ ጋር መጎብኘት ይቻላል። ትምህርት ቤት ሲዘጋ ባላችሁ እረፍት ቀን ከእነዚህ ልጆች ጋር እንድታሳልፉ ለምታገኟቸው ልጆች እንግዲህ እንደዚህ አይነት ልጆች ካገኛችሁ ቃል ትገቡልኛላችሁ አደለ? እንደምትረዱ እንደምታግዙ፣ ጥሩ ጥሩ ልጆች የተባረካችሁ ልጆች እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጁትንም አካላት በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ሌላው በቃ ሁሉም ቤተ ክርስቲያን ሁሉም ህጻናት መጥቶ አብሮን እንዲሰራ እንዲጸልይ እንዲያግዘን እንፈልጋለን። መታችሁ እንደምትጎበኙን አምናለሁ። ጌታ ኢየሱስ እድሜያችሁን ዘመናችሁን ይባርክ። እግዚአብሔር ስለሰጣችሁ ጤና ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ጠዋት ስትነሱ እግዚአብሔር ስለሰጠኸኝ ጤንነት፣ በሰላም ወጥቼ ስለምገባ፣ እንደ ልቤ ስለምሮጥ ብላችሁ እግዚአብሔርን ማመስገን አለባችሁ። ስለዚህ ይህን ፕሮግራም ደግሞ በደንብ ተከታተሉ። ብዙ ቁም ነገር ይተላለፋል። የሚጠቅማችሁ ነገር ይመጣላችኋል። መማር አለባችሁ ቁጭ ብላችሁ። ስለዚህ መጎብኘትም ከፈለጋችሁ እኛን መታችሁ ማየት ይቻላል። ደስ ይለኛል። ራሄል እባላለሁ። እንደምትመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ልጆች እንግዲህ ይሄ ተማሪ አሚን ይባላል። ስድስት ዓመት ሊሞላው ነው። አንድ ግጥም ይገጥምልናል። እንግዲህ አብዛኛው ኦቲዝም ያላቸው ልጆች አያወሩም የተወሰኑ ልጆች ሰልጥነው ተሻሽለው ያሉ ልጆች ደግሞ አሁን በእናንተ እድሜ እኩያ የሚሆን ልጅ ነው። አሁን እሱ ግጥም እያነብልናል። ባለ ሶስት እግር ፊደላት ሶስት እግር በጭማ ቅጥ እያለ ጠማማ አንተፍ እያለ እንጃ ከሰላም ከጎዳ ማይጠፋ በረንዳ ፊደልን በእግሮ ሀደ ጨርስ ስትቆጥሮ ከላስ ስትምሮ ስተምሮ ስተምሮ ጎበዝ ልጅ ምናክ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። በጣም ጎበዝ ልጅ። አያችሁ ልጆች እንግዲህ አሜን አንድ ምሳሌ ነው። የተለያየ ችሎታ ያላቸው የሚማሩ የሚሻሻሉ ልጆች አሉ። ከርቤ ነው የኔ ስጦታ ስጋ ለለበሰው ጌታ ingas, ingas, ingas, ingas ለዘላለም ሽቶናው የኔ ስጦታ ስጋ ለለበሰው ጌታ ይንገስ ይንገስ ይንገስ ይንገስ ይንገስ ለዘላለም mm -hmm. ጊዜ ነበረን አይደለ? ይኸው ልጆች እየተጫወቱ ይገኛሉ። ከተማሩ በኋላ የጨዋታ ጊዜ አላቸው፣ የመዝናኛ ቦታ አላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ TV room አላቸው። ቲቪም እያዩ ይማራሉ። ስለዚህ ልጆች በጣም እየተረዱ እየተረዱ እየተለወጡ ይመጣሉ። በጣም ደስ ይላል አይደለም? ስለዚህ ከእነሱ ጋር በዓልን ማክበራችን በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ነበረ። ወዳችሁታል አይደለ? እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የጌታ ልደት እያከበረ እንገኛለን። በጣም ደስ የሚል በዓል ነው አይደለ? እኔ ወድጀዋለሁ። ቻው